do barraco não vai me mais na bala. Atiraram no moleque dele na bala. Vamos, vamos, moço! Achando o quê? Ele não bota coisa em nós não, rapaz. Vai, vamos! Mataram o moleque lá, Mataram o chiclete, João. Chiclete, mano. É louco, mano. Extra, extra, extra. Mais um jovem é morto pela polícia na favela. Em plena manhã, a rua principal, viela estreita, boinas, fardas, características de quem tem opiniões próprias distorcidas sobre atitudes suspeitas. Vem com a ideia de paz, através de guerra, visão de direita, nos olhos da população de algum terra e agem na espreita. Helicópteros, armamento pesado, caos, meu povo assustado, sem house preto, nem preto aliviado, vítima do gueto, mas um preto assassinado. Mataram os moleques, matou o moleque dentro do barraco ali, ó. Deram três tiros, quatro tiros dentro do moleque no barraco ali, ó. Saiu com meu filho enrolado na maca, com papel no fundo. Não sei que meu filho morreu, ele fala que não, mas que ele matou meu filho. Entendeu? E ele tem 18 anos, ele é um drogado, ele é um guarda de droga. Eu pedi, pelo amor de Deus, para soltar ele e ele ficou, não me deram uma notícia. Quando iniciou a operação, meu irmão estava lá na frente e saiu correndo com medo, porque ele deve estava consumindo a droga, e na brisa da droga ele saiu correndo. E veio aqui pro fundo, os policiais e o helicóptero seguiu ele. E localizaram ele, entraram dentro do barraco e nisso ainda estava dormindo e minha mulher me acordou dizendo que escutou barulho de tiro e pesada na parede dentro do barraco. Olha o sangue aqui, ó. Sangue pisado aqui, ó. Forte espirrou aqui, ó. E aqui, normalmente, se ele tomou o tiro lá, era pra ele estar tá lá. E a bala não era pra vir pra cá. Então eles efetuaram algum disparo pra dizer que ele tinha tirado certo? E aqui a bala pegou outra bala já aqui, certo? Eu estava aqui dentro do meu barraco, na cozinha, aí eu escutei o barulho do helicóptero e saí pra fora pra, pra ver o que, estava acontecendo. Nisso que eu saí pra fora, eu, só, eu estava de costas pra minha porta, eu vi um vulto passando nas minhas costas. Aí nessa que eu fui ver quem era, e o meu marido também foi ver quem era, só que, só que quando eu olhei pra trás já estava cheio de policial na porta. E a gente queria entrar pra dentro de casa, eles não deixaram, Aí a gente escutou o barulho do som aumentando e o barulho do helicóptero. Aí depois disso aí a gente não conseguiu ouvir mais nada que estava acontecendo aqui dentro de casa. Vai, Bolinha! Ah! colocaram lá pro fundo, o corpo enrolaram num papel alumínio e tiraram lá o fundo. Por isso que eles estão tudo fechado e cercado. Que eles estão esperando a perícia, porque tá cheio de sangue. Eles bateram no menino até praticamente até a morte. Teve um cidadão que, ao tentar ser abordado pela rota, ele teria atirado contra uma guarnição da rota. A, a rota teve que revidar, e ele foi atingido e logo socorrido.

Mais uma vez acontece na periferia. Lágrimas correm no rosto da família, riso sua da burguesia. Dane-se se foi, você ao menos ia. Terra onde foda-se o que você é. E o que importa é que você seria o que você parecia. Sim, era um adolescente que na hora errada estava em efeito de entorpecente. Não trocávamos ideia, mas a quebrada sente o pior que foi morto. Inocente. Segundo os ratos de farda, foi consequência de um tiroteio, mas até agora ninguém mostrou de onde o tiro que ele efetuou veio não tem prova flagrante e nem certeza. Ele tem culpa, é uma alva. É papo de quem pega de manhãzinha e mata com frieza. Agora sacou o que o meu povo atura? Vamos rezar para que o martelinho no tribunal bata tão forte Quanto bateram nele durante tortura Mas nosso país é bagunçado, raro acontecer mais luto Enquanto isso eu não paro Até não prevalecer mais confirmações de quebrada em luto Agora fala, ó moleque de 17 com coração ranzinza Descobri da onde veio a inspiração para a cidade linda Pois os vermes que mataram o chiclete Também tem tom de cinza Agora vê os ó, o ódio Que eu ando, mas o coração amolece Quando eu falo do Leandro Pede pra filmar ele aqui, ó. Deixa ele. Pronto, gente. Pede pra filmar ele aqui, ó. A luta não termina. Amém. E vamos com ele na luta. O moinho resiste. Amém. Moinho resiste. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoai